Saya dulu masa mondok ni Nakal-nakal ni Bawa ni lah dalam pondok tu Padahal tak boleh Bisa jadi uh, uang kertas ini akan Hilang gitu guys Di Paketnya itu yang tap tap tap tap, tap.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 15 benda terkenal di Malaysia yang sudah atau semakin pupus korang tak sadar Oke sebelum menonton video ini lebih lanjut saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru mampir ke channel Cak Mujib TV Jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe guys Dukung terus channel ini guys agar berkembang ya Oke langsung saja kita play videonya Let's go Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini Pada mereka yang lain yang okay. nak berikan cadangan sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Cepatkan dunia berubah? Siapa ingat lagi? Masa di sekolah, mesti kena ada buku biodata semua kawan-kawan oh, di kelas. Oh, iya, iya, iya. Kena panjang-panjang hanya untuk membuat panggilan telefon. Aha. Atau duduk di radio dengan tangan bersedia untuk tekan butang record untuk merakam lagu kesukaan korang. Betul. Siapa pernah rasa semua tu? Angkat tangan. <laughs> Hahaha, seronok kan masa tu? Tapi di era dunia digital kini, boleh dikatakan hampir kesemua teknologi telah mengalami perubahan fizikal yep. Ya. dan ini telah menyebabkan banyak benda-benda yang tidak lagi boleh dipakai Benar dan semakin pupus di tenggelam zaman. Oleh itu dalam video kali ini, Pak Tau akan senarikan benda-benda yang wajib ada untuk kehidupan harian tapi Aha. kini sudah pupus atau semakin pupus. Ya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita kembali ke zaman dunia analog. Alright. 15 benda-benda terkenal yang sudah atau semakin pupus di Malaysia. Eh, eh, eh. sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan okay. Ah. jangan lupa tekan loceng. 15. Gambar bercetak dan filem gambar. Ah. Sebelum wujudnya kamera digital atau lebih popular dikenali sebagai DSLR yep. Kebanyakan juru kamera akan menggunakan kamera yang menggunakan film. Betul. Di mana kamera ini hanya boleh dilihat hasilnya setelah, setelah gambar dicetak saja betul, ha. betul, betul, betul Dulu saya punya kayak gini guys dan so itu sangat-sangat menyenangkan sekali Sebab itulah orang zaman dulu kalau kurang tengok rumah diorang penuh dengan album Betul. Berbeza dengan kamera digital yang boleh disimpan dalam hard disk pen drive ataupun phone kurang sendiri Betul. dan boleh ditengok bila-bila masa je. Disebabkan Aha. itulah zaman sekarang, kebanyakan gambar tidak lagi dicetak tetapi disimpan dan dipaparkan dalam bentuk digital. Betul. Oleh kerana kamera filem tidak lagi digunakan, banyak syarikat-syarikat yang menghasilkan filem mula ditutup dan salah satunya adalah Kodak. Kodak. Tapi dengan cerita sekarang ni, Kodak dah fokus dalam bidang perubatan pula. Oh yo. 14 Mesin time. Kalau korang nak tahu sebelum menggunakan komputer. Yap. Mesin time atau typewriter merupakan antara mesin yang paling penting. Betul, Perlu betul, ada betul, betul, untuk betul. menghasilkan material penulisan dan juga untuk kerja-kerja di pejabat. Aha. Mesin type ini terdiri daripada papan kekunci yang mempunyai jalur berdakwat di mana ia digunakan untuk mencetak huruf pada kertas tapi setelah penggunaan komputer digunakan secara meluas, mesin ini Betul. tidak lagi digunakan. Guna komputer kan lagi senang Kalau ada typo, delete je lah Tak Yalah. payah nak guna liquid untuk padam <laughs> Fakta pernah merasa betul, guna betul, benda betul, ni betul. Sebab ayah Fakta ada simpan lagi Fakta pernah tekan semua kunci serentak Lepas tu, dia tersangkut <laughs> Cuak gila masa tu Kalau korang nak tahu Pada tahun 2009 Syarikat Godrej and Boys yang terletak di Mumbai Merupakan syarikat terakhir yang menghasilkan mesin type ini Okay baik Dan kalau teman-teman uh, sampai sekarang di sini masih ada mesin type-nya itu di agak saya taruh di gudang seperti itu. Dan hmm, keren sih. Dulu itu istilahnya kita bisa ngetik itu pakai itu guys dan pertama kali saya pakai itu masa saya sekolah dasar dulu dan itu punya paman saya saya gunakan untuk menulis uh, surat kepada guru surat izin sakit, surat izin tak masuk sekolah. Macam tu. <laughs> ya Allah. Plus, Dah lama sangatlah. Video home system. Fak tahu yakin, mesti ramai antara korang ah. tak pernah berasa guna VHS ni kan? VHS atau video home system yang telah dimajukan oleh negara Jepun ini sebenarnya merupakan sejenis tape yang menyimpan dan memainkan semula rakaman video dengan menggunakan VHS player. Okay. Fak tahu ingat lagi dulu-dulu banyak kedai-kedai yang menyediakan servis sewaan VHS ni Benar tau. Fak tahu pernah sewa VHS cerita Bambi masa tu tapi tak ingat berapa harga. <laughs> okay. Benar Selain juga VHS, ya. banyak lagi peranti simpanan data yang tidak lagi digunakan sejak wujudnya thumb drive yang menggunakan ah. teknologi SSD atau solid state drive. Antaranya ialah disket atau floppy disk, oh, CD yeah. dan DVD. CD dengan DVD ni sama je. Cuma DVD ni mempunyai kapasiti simpanan data yang lebih besar. Betul. Malah dengan wujudnya teknologi seperti Google Cloud Platform, HDD atau hard disk drive juga telah semakin ketinggalan Betul. dan dilupakan. 12. Benar tu guys. Pondok telefon. Kalau Pondok. kita tengok jenis oh, sekarang. Oh, kalau di tempat saya adalah wartel, yaitu warung telefon, guys. Berarti di Malaysia itu adalah pondok telefon. Oh, Sekarang, right. boleh fakta katakan, hampir tak ada lagi dah pondok telefon dijumpai kan. Pondok telefon merupakan sebuah tempat ah. di mana telefon awam diletakkan sebagai kemudahan. Kalau kalau yang ini di sini namanya itu apa namanya telefon umum untuk membuat panggilan. Tapi bukan percuma tau, kena bayar guna duit shilling betul, dan betul. ada juga menggunakan ring ring card. So memang ramai kawan-kawan Fakta yang bercinta masa tu Kumpul di sini sebab nak bergayut semasa di asrama Betul tu belum kira lagi yang sanggup beratur sampai satu jam Hahaha ha, ha. Namun setelah telefon pintar digunakan secara berleluasa dan banyak syarikat telekomunikasi yang menawarkan panggilan secara percuma, hmm. pondok-pondok telefon ini mula terbiar dan tidak lagi Betul, digunakan. Betul, kasihan sangat sih. Sebelas. Dah tak guna dah. Charger kepit. Kalau kurang perasan, telefon bimbit zaman dahulu ah. mempunyai bateri mudah alih di mana korang boleh beli banyak bateri untuk dijadikan bateri Betul simpanan. Sih. Sekiranya bateri phone korang habis, jadi boleh dikatakan pengecas nah, bateri telefon atau dipanggil charger kepit ni merupakan antara barangan yang paling popular suatu ketika dahulu. Yaps. Tapi agak bahaya sebenarnya benda ni. Faktor pernah sekali tu charge bateri telefon lepas tu tertidur. Besoknya bila Faktor terbangun, Tengok-tengok, bateri tu dah kembung. Dah kembung. <laughs> ha, ah, Namun sekarang pengecas ini tidak lagi digunakan dan betul, telah digantikan dengan power bank disebabkan spesifikasi telefon pintar sekarang yang dilengkapi dengan bateri built-in yang tidak boleh ditanggalkan. Betul. Sepuluh. Saya masih ada handphone itu. Surat khabar. Kurang dulu-dulu Pernah tak ayah kurang bagi duit? Minta tolong belikan surat khabar setiap pagi. Ayah faktor biasanya bagi duit lebih sikit sebagai upah beli jajan. <laughs> Selepas kewujudan internet, kebanyakan media cetak yeah. telah beralih ke media atas talian menyebabkan penjualan surat khabar semakin berkurangan Menurun, dan tak mustahil sekiranya ia akan terus pupus suatu hari nanti. Benda yang faktor paling tak boleh lupa pasal surat khabar ni ialah dulu setiap minggu mesti ada seorang pakcik Cina datang ke rumah bawa lori atau van untuk mengutip surat khabar dengan duit tu, lepaslah nak beli keropok super ring dengan aiskrim potong. <laughs> Selain boleh dijual untuk dikitar semula, surat khabar juga boleh digunakan untuk membungkus nasi lemak, lap cermin dan untuk membuat layang-layang. Yup, betul juga. Sembilan. Okey. Buku dan majalah. Buku Sama seperti surat khabar, kebanyakan Takataki. buku dan majalah kini mula beralih ke platform atas talian dengan wujudnya e-buku dan e-majalah ini telah menyebabkan banyak syarikat-syarikat percetakan semakin berkurangan. Yelah, nak baca komik atau manga pun sekarang guna online je kan? Betul. Ingat lagi dulu, Fakta suka sangat kumpul buku Yalah. komik dan Biasa majalah ni dalam bilik ada di sini majalah. Lagi-lagi yes. Kriko, Ujang dan Gempak. <laughs> Tapi lepas dah kerja dan berkeluarga ni, betul. tak ada masa dah nak baca balik. Betul, betul, betul. 8. Game tip game Korang pernah main game menggunakan tip tak? Tak pernah? Lemah Sebelum wujudnya platform konsol yang menggunakan CD dan yeah, cloud yeah, ya, Kebanyakan game di pasaran menggunakan tip tau Dan satu tip mengandungi berpuluh-puluh game Antara game yang paling terkenal masa tu adalah seperti game Mario Mario bro Contra Nah ni saya Battle main guys City Circus Charlie Bomberman Tapi senang banget Dan juga Duck Hunt Main kayak gini guys Duck Hunt ni unik sikit Sebab kena guna pistol untuk tembak ha. Tapi korang masih boleh main lagi tau Game-game lama dari game tape Korang boleh beli SUP game box retro ni Aha. Dekat Shopee Harga dia pun murah je Dan ada 400 game dalam tu Wah Boleh boleh cari nanti Tujuh Radio Radio yang Fakta masukkan ni bukanlah stesen radio tau. Tapi radio muda alih yang ada dekat rumah kita tu. Ah, ha, dah tak ada rasanya, dah. Rasanya dah jarang nampak radio ni kan? Betul, betul. Selain digunakan untuk mendengar siaran radio, ia juga digunakan sebagai pemain kaset. Oh, ni masih kaset ada dekat sini. apa korang tanya? Sebelum wujudnya CD, ramai yang menggunakan kaset yang betul. terdiri daripada bita magnetik analog yang bergulung di dalamnya. yang Paling enak sih kalau yang boleh digunakan ini. untuk menyimpan audio Setelah wujudnya banyak telefon bimbit yang dilengkapi dengan aplikasi radio dan banyak siaran radio kini boleh didengari secara atas talian, radio mudah alih kini hampir tidak lagi digunakan. Enam. Betul. Duit. Duit ni maksud faktau, bukanlah bermaksud duit dah pupus. Kalau kita tengok balik dari zaman ketika awal kemerdekaan sehinggalah sekarang. Merdeka. Merdeka duit Malaysia dah banyak kali bertukar reka bentuk oh. dan terdapat juga eh, nilai eh. yang macam dekat sini lah warna merah tu. Eh, ini yang atas tu. Eh, kat sini RM100 tau. Telah diberhentikan. Antara nilai yang telah diberhentikan adalah seperti duit shilling satu sen ah. dan seringgit, wang kertas RM2, rm ringgit dan juga rm ringgit. Okay. Namun wang kertas rm ringgit dan rm ringgit telah dinyahwangkan disebabkan krisis keuangan Asia 1997. Tapi okay. kalau kita tengok sekarang ni, ramai yang mula menggunakan pembayaran atas talian setelah ah. wujudnya pelbagai aplikasi untuk membuat pembayaran. Macam yep. Fakta sendiri pun lebih suka membuat bayaran atas talian daripada pegang cash. Kating, kating, Mungkinkah suatu hari nanti wang kertas juga akan pupus? Betul sih. bisa jadi uh, uang kertas ini akan hilang gitu guys di pakainya itu yang tap tap tap tap tap gitu saya juga jarang sekarang untuk uh, ngambil cash cash gitu kebanyakan di ATM sih lima iya juga ya buku akaun simpanan kurang ingat ah. tak Masih kecil-kecil dulu mesti mak ayah kita akan buatkan buku akaun simpanan betul untuk betul kita kan Fak Faktau dulu ada dua buku akaun simpanan iaitu YP dari Maybank dan Tabung Haji. Tapi apa yang menyedihkan, pada tahun 2019, Tabung Haji telah mengumumkan untuk menghapuskan buku akaunnya dan segala rekod urus niaga hanya boleh disemak melalui atas talian. Sebenarnya bagus tau buku akaun simpanan ni. Lagi-lagi untuk kanak-kanak sebab dia bagi kita semangat untuk terus kumpul duit lagi. Empat. Walkman. Walkman. Siapa pernah pakai Walkman? Saya dulu masa mondok ni nakal-nakal ni Bawa ni lah dalam bondok tu Padahal tak boleh Benda ni memang sangat-sangat terkenal dulu tau Walkman ni sama je macam radio Betul Cuma versi kecil Dan boleh dimasukkan ke dalam poket Betul ha, Tapi bila beli CD dah advance sikit Pakai CD Dari Walkman bertukar pula kepada Discman. Ha, ah, <laughs> Tapi selepas Sony melancarkan Ada Walkman MP3. MP3 dan banyak telefon yang dikeluarkan mempunyai fungsi yang memainkan muzik seperti Betul. Nokia Express Music dan Sony Ericsson Walkman. Ah, ni saya punya ni. Penggunaan okay. Walkman dan Discman semakin berkurangan dan akhirnya tenggelam. Tapi sebenarnya Sony masih mengekalkan lagi yeah, tau. Sep paling paling berkesan itu HP-HP zaman dulu adalah Sony Ericsson guys dan ya Walkman ini memang keren banget sih suaranya dia itu treble-nya enak banget gitu dan kameranya Sony itu sampai sekarang pun Walkman bagus. Ini, cuma dah tak ada lagi lagu di kaset atau CD. Betul. Tiga. Stem. Stem. Kurang pernah tak menggunakan stem? Stem ini oh. bukan saja digunakan untuk menghantar surat malah turut digunakan sebagai hobi kepada pengumpul-pengumpul stem. Macam-macam jenis reka bentuk ada. Stem di Malaysia ini ada yang bernilai 20 sen sehingga seringgit. Namun ada pengumpul stem lah kalau yang sanggup membeli stamp Enggak, dari nilai ratusan ringgit hingga kejutaan ringgit untuk memiliki stem edisi terhad atau rare. Tapi fakta tengok, sejak wujudnya teknologi dan gadget, hobi mengumpul yep. stem ni semakin pupus. Betul. Malah penggunaan stem itu sendiri semakin berkurangan. Yelah, sekarang yep. ni kan semua Oh mungkin materai ya kalau di sini ya materai untuk uh, apa namanya uh, untuk yang berbentuk 6000 gitu guys. Soalnya tadi ada juga stemnya itu yang ada harganya 20 ringgit sampai 1000 ringgit gitu. Online activity surat menyurat pun lebih banyak menggunakan email dan WhatsApp. Ya lebih cepat. betul. Oke, saya baru ingat stem untuk penghantaran biasanya ke luar negeri gitu ya. Buku Oke. telefon. Sebelum internet terkenal di Malaysia, buku telefon Yellow Pages ni merupakan buku yang boleh dikatakan wajib ada pada setiap rumah. Ah. Ini kerana dalam buku ini terdapat beratus-ratus senarai alamat serta nombor telefon perkhidmatan, sebarang okay. jenis perniagaan, malah nombor telefon persendirian. Zaman sekarang ni, nak cari sebarang servis, senang je. Guna Google je pakcik lah. Google. Lah. Terus jumpa. <laughs> betul, betul, betul. Tapi betul. Yellow Pages masih ada lagi tau. Fungsi dia masih lagi sama. Bezanya, kalau dulu nak mencari, kena belik-belik buku. Sekarang ni, kurang type je. Dia keluar dah. Ah, ada. Satu. Okay, number one apa ni? Bus Mini. Yang ni merupakan yang paling legend dalam list ni bas mini wilayah atau lebih dikenali sebagai BMW merupakan antara pengangkutan bas yang tertua dan popular di Malaysia. Okay. Selalunya bas mini ini mempunyai tiga warna iaitu warna pink, kuning dan merah. Tapi yang oh, paling terkenal mini, ya. adalah ya? bas mini yang berwarna pink oleh kerana bas ini bersaiz mini penumpang yang boleh dimuatkan cuma antara Ya Allah, zaman-zaman dulu-dulu ni Makcik-pakcik ni, Ya Allah 20 ke 30 orang je Dan selalunya, harga tiket adalah sekitar 30 sen hingga ke 50 sen Bagaimanapun Murah, bas eh? mini ini sudah ditamatkan perikmatannya Dan digantikan dengan bas Rapid KL kalau ah. korang nak tengok bas ni, korang bolehlah pergi ke Museum Negara. Bas Mini Legend ni ada dipamerkan di sana tau. Okay. Ha, macam mana dengan list fakta kali ini? Sebenarnya memang keren, ada banyak keren, lagi keren. senarai ya, yang fakta tak masukkan. Tapi kalau korang nak part tu, insya-Allah fakta akan buat. Okay. Apa lagi benda yang korang rasa terkenal tapi semakin pupus? Boleh komen di bawah. Oke okay guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi daripada Faktau Channel 15 benda terkenal di Malaysia yang sudah atau semakin pupus kurang tak sadar. Banyak sekali ya benda-benda zaman dahulu ya memang kita itu sudah tak nampak macam sekarang nih. Dunia sekarang semua nampak handphone je. Semua nampak handphone je dan memang kita tuh rindu mungkin lah dengan uh, suasana-suasana uh, macam tu. Tapi kalau mesin type juga masih ada kat sini. Lepas tu untuk game-game VCD dan CD itu juga juga masih ada saya guna juga sebab ada uh, album-album daripada artis-artis kita juga itu menggunakan uh, CD dan DVD macam tuh guys masih guna macam tuh untuk di play dekat mobil kereta macam tuh so untuk radio sendiri saya masih menggunakannya di, di mobil guys untuk mendengarkan uh, daripada radio itu sendiri saya hanya mendengarkan di mobil saja dan kalau untuk di rumah itu nggak ada gitu hampir nggak ada semuanya nggak ada gitu oke okay. Terima kasih guys sudah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya guys. Dan saya pemimpin undur diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman semua, hal yang mana yang pernah teman-teman jumpai ataupun pernah teman-teman alami gitu kan. Kaset itu mesti ada ya kan. Banyak sekali lah hal-hal ataupun benda-benda ini yang menurut kita berarti kita udah tua ini guys ya Allah astagfirullahaladzim semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita semakin tua ini ya Allah baru sadar pastilah kalau kita ini pernah mengalami hal yang fakta channel ini sebutkan tadi berarti kita sudah old <laughs> guys ya Allah Oke okay, terima kasih Udah tengok video ini Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh